Šešelju, fala sa intervju. Hoću da te pitam prvo kako se osjećate uh, od kad ste u Srbiji sada? Pa osjećam se odlično, kao što sam se osjećao i u Haškom tribunalu. Samo sam sa jednog posla prešao na drugi posao. Već 12 godina sam obavljao posao rasturanja Haškog tribunala, raskinkavanja globalizma kao novog svetskog poredka totalitarnog karaktera, a sad se vraćam na političku scenu Srbije sa osnovnim ciljem da u što skorije vreme oborimo ovaj izdajnički prozapadni režim Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića. A kako mislite to da radite, da se vratite u vlast? Pa, na vlast ćemo se vratiti izborima, a političku borbu ćemo voditi van parlamentarnim demokratskim sestima što znači mitinzima, demonstracijama, javnim tribinama, medijinskim nastupima i cilj nam je da sljedeće godine iznudimo banerne parlamentarne izbore. A kako to? Mislim, ovi su mnogo popularni, ovaj Vučiš i Nikolić. Oni su bili popularni na osnovu praznih obećanja, a sada narod sve više svata da su to bila lažna obećanja i njihova popularnost naglo opada. Da je Aleksandar Vučić pre izbora ove godine najavio narodu da će smanjivati plate i penzije, niko skoro za njega ne bi glasao. On je obećavao bolji život. On je obećavao veće plate i penzije. I sada narod svata kolika je to prevara bila, ukoliko je zabludi bio. Mhm. Ali oni su rekli da vi niste bitni sada. Mislim, na tom skupu u Trgu Republike tu su bili samo 3.000 ljudi iz šire Srbije i to znači da vi niste više popularan. Ja bih voleo da ste vi bili tamo. Trg Republike je bio prepunjen. Bilo je sigurno više od 30.000 ljudi. Međutim, Vučić drži kontrolu nad svim srpskim medijima, nad svim glavnim medijima. I on diktira kako će novinari izvestiti. Novinari švedske televizije su izvestili da je bilo 30.000 ljudi, a novinari naših televizija, da je bilo hiljadu do dve, neki kažu tri hiljade. Kako im je naloženo iz Vučiševo kabineta? Ali ja bih voleo da ste vi bili na tom skupu pa da ste se na licu mesta uveli koliko je bilo ljudi. Da je došlo još hiljadu ljudi, bukvalno ne bi imali gde da stanu. Hoću da vas pitam o Kosovu. Sada tu imamo e, nezavisnu državu i kad, kad se E, pređi od Srbije ka Kosovo, tu ima granice. Šta vi mislite o tome? Ja mislim da nikada Kosovo neće biti stvarno nezavisna država. Kosovo mora ostati u sastavu Srbije. Naravno, odnos snaga na današnjoj svetskoj političkoj sceni ide u prilog onima koji bi Kosovo da ocepe od Srbije. Ja znam da je veliki broj zemalja već priznao nezavisnost Kosova ali sve se to može vratiti u pređašnje stanje. Vi se setite koliko je zemalja priznalo nezavisnost bivše španske kolonije Rio de Oro, pa je naknadno to priznanje povučeno i Rio de Oro je danas sastavni deo Maroka. Mi smatramo da srpski narod nikad ne sme ostati bez Kosova i Metohije, a naravno tamo garantujemo miran život svim građanima Srbije bez obzira na nacionalnost koji poštuju srpski ustav i srpski državni suverenitet i teritorijalni integritet. Mhm. Da li su ovi političari današnjice neki izdajnici prema vašim mislima? Da. Zbog Kosova? Da. Oni su izdajnici, oni su sklopili dogovor sa zapadnim silama da naprave izdajnici krupne korake u pravcu priznanja nezavisnosti Kosova, a zauza da i te zapadne sile podupru da dođu na vlast. Vi znate da su iz Evropske unije Tomislavu Nikoliću čestitali pobedu na predsjedničkim izborima u 5 sati posle podne na dan izbora, a biračka mesta se zatvaraju u 8 sati. Sve je bilo dogovoreno i oni su krenuli u tom pravcu. Više su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić za nekoliko dana uradili po pitanju izdaje Kosova i Metohije nego što bi Boris Tadić za 10 godina. Međutim, tu nije reč o međunarodnim ugovorima. To nisu ratifikovani sporazumi. Ni kroz jednu skupštinu to nije provedeno. Na tome to vrlo lako može da ostane prazno slovo na papiru. Nijedna sljedeća vlada nije dužna da poštuje ono što su Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić prihvatili u Brisalu. Nema, nema pravne osnove koja bi nekoga prinudila da to poštuje. A šta ćete vi kao radikali da radite protiv tog sporazuma? Pa mi ćemo oboljiti ovu vlast, a onda ćemo dovesti u pitanje i taj sporazum. Mi hoćemo normalizaciju života, ali nećemo ništa što dovodi u pitanje srpski teritorijalni integritet. Dakle, mi hoćemo miran život, hoćemo normalizaciju života i na području Kosova i Metohije, ali ne može se dovesti u pitanje integrite srpske teritorije. Znači, ako vi dođete na vlast, vi ste spremni da se vratite na Kosovo. Kako to? Sa vojsku? Mi ćemo se vratiti na Kosovo s vojskom ili bez vojski. Mi želimo mirnim putem da se vratimo i rezolucija 1244 garantuje Srbiji da na Kosovu ima do 1000 do, do vojnika i policajaca. Mi ćemo prvo na tome insistirati. 1000 srpskih vojnika i policajaca mora da dođe na Kosovo i Metohiju. A sve ostalo prema potrebi. Insistirat ćemo da sve državne granične prelaze drži policija Republike Srbije insistirat ćemo dakle, da obeležija državnog suvereniteta Srbije budu poštovana širom Kosova i Metohije, a o stepenu autonomnih prava to možemo razgovarati. Mi ne mislimo da diramo u albanske kulturne institucije, mi ne želimo da diramo u albanski politički život, mi ne želimo da diramo u političke procese koji se odvijaju na Kosovo i Metohiji, tako dalje. Dakle, mi smo za demokratsku opciju uz očuvanje državnih granica Srbije. Ali ako se još jednom se vrati ova srpska vojska tu, to znači da je novi rat? Ako to znači novi rat, onda računajte na novi rat. Ali srpska vojska se kad tad mora vratiti na Kosovo i Metohiju. A kad će biti jedna poseta vaša u Kosovo? Pa evo ja se spremam uskoro da dođem u Prištinu, ali su mi izdali rešenje da ne mogu da se krećem ni po Republici Srpskoj, ni po Kosovo i Metohiji, ni po Crnoj Gori, ni po Makedoniji. Dakle, svuda tamo gdje građani Srbije mogu da idu sa ličnim kartama, meni je zabranjeno i meni je ta klauzula unesena u ličnu kartu. Pa me neće pustiti na administrativnom prelazu. Ako budem dolazio, onda ću morati ilegalno da odem preko nekim kozim stazama kojih ima poprilično, da me ne bi zaustavljala policija. Gde ste da budete? U Mitrovicu, u Prištini, gde planirate? Pa i u Mitrovicu, i u Prištinu, i u Prizren, i u Peć, u Gnjilane, u sve veće gradove na Kosovo i Metohiji ide. Ja sam uvek tamo slobodno išao, slobodno se šetao, pa ću ići i sada. Mhm. Ako mislite da mi preti neka opasnost, onda mogu i da me ubiju, ali ja od toga neću odustati. Hoćete vas pitam, jel ste vi spremni da se vratite u Hag ili kako? Ne. Ja se dobrovoljno u Hag neću vratiti. Nikada više? Dobrovoljno nikada. Ako me ovi izdajnici isporuče, što ja tu mogu onda? A što ćeš raditi protiv toga? Pa mi ćemo se tome političkim sredstvima suprostaviti, morat će da vode sudski proces ovde, vi znate, to je sudski proces koji traje najmanje dve nedelje, ja ću se i pravnim argumentima suprostavljati. Ja sam tamo bio 12 godina, nisu uspjeli da mi donesu presudu. Dakle, sva moja građanska prava su brutalno prekršena. A kad sve, svu tu proceduru prođemo, onda će moći da me nose na rukama i da me ubace u avion. Hoću da vas pitam, ovi mediji uvek su govorili, moja generacija, to, to je čitao, svi generacije, da vi neki drugi ove, uh, e, e, političari što ste bili, ste neki, ove, uh, kako da ti kažem, ratni zločinci. Da li se vi osjećate takvi? Pa, mene su optuživali da sam ratni zločinac, ali niko nije uspeo da dokaže bilo kakvu vezu između onoga što sam ja radio i konkretnih ratnih zločina. 12 godina su to pokušavali da dokažu i nisu uspeli. Ne mogu moji politički govori biti ratni zločin. To ne postoji u međunarodnom krivičnom pravu. A neka mi nađu bilo koje ubistvo, bilo koje maltretiranje ili mučenje, bilo koje silovanje, bilo koju pljačku koja se može dovesti u vezu sa mnom, pa bi ja onda u tom slučaju sam priznao da sam kriv. Ali ne mogu da nađu ništa. Vi me gledate sa neveljicom i mislite. Ne, sve je normalno za mene. Da. Ja samo pitam kao novinar. Ne mogu ništa da mi nađu. A, mislim, u bivšoj Jugoslaviji je bio mnogi mrtvi. da li vam je žao za to? I, tu, tu je bio mnogo masakra nas, u Hrvatskoj, na Kosovu i tako da. Da, ali... Da li vam je žao? Naravno da mi je žao. Žao mi je što je uopšte došlo do tih ratova. Ali masakri su vršeni sa obe strane. Ne mogu Srbi biti samo za to krivi i ne mogu Srbi biti glavni krivci. Nisu Srbi krenuli u ocepljenje Hrvatske koje je dovelo do rata, a unaprijed smo upozoravali da će to dovesti do rata. Nisu Srbi krivi za pokušaj ocepljenja Bosne i Hercegovine. I tada smo upozoravali da to može voditi samo ratu i desio se rat. Nisu Srbi krivi za albansku separatističku pobunu na Kosovo i Metohiji. I mi smo i tada upozoravali Hoćemo o svemu da razgovaramo, osim o cepanju Srbije. Ja sam išao tada na Kosovo, držao emisije na kosovskim medijima, govorio u tom smislu i neposredno pred rat. Dakle, mi rat nismo hteli. Rat nam je nametnut. Kome god želite da otmete komad teritorije, vi izazivate rat. I mi smo se tu branili. Naravno, bilo je zločina sa obe strane, ali se postavlja pitanje ko je prvi počeo da vrši zločine i kakva je brojnost tih zločina sa obe strane, evo to mi bi se moglo raspravljati. A šta vi mislite, ko je kriv za svi te ratove? Albanci, Hrvati, Srbi? Zapadne sile. One su to htjele. Nisu Srbi? Ne. Srbi su htjeli očuvanje Jugoslavije. Nije kriv onaj ko štiti postojanje jedne države, nego onaj ko dovodi u pitanje postojanje te države. On vrši destabilizaciju i on razvara nasilno postojeće stanje stvari i želi uspostaviti novo. A mi smo se samo tome suprostavljali. Čak Srbi uopšte nisu bili spremni za ove ratove. Dok su se drugi dugo spremali. Cepanje Jugoslavije. Prvo spremale su se zapadne sile. A Hrvati, muslimani i albanci su bili samo instrumenti u njihovim rukama. Uh, Hrvati su pravi miljenici zapadnih sila, a muslimani i Albanci su topovsko meso. Zapadne sile su, se spremne, su spremne da se bore protiv Srba do posljednjeg Albanca i do posljednjeg muslimana. Albanci u ogromnoj većini smatraju da su oni uspeli u stvaranju nezavisne države, naravno. I, i to u njihovoj svesti opravdava njihovu borbu. Ali treba da znate, ništa na ovom svetu nije večito. Opet će doći do mešanja karata na međunarodnoj sceni i opet će se dovesti u pitanje sve ono što je nasiljem postignuto. A vi znate da je Kosovo od uvek bilo u srpskoj državi, da je cela Albanija bila u srpskoj državi, da su Albanci s ponosom s kolena na koleno prenosili da su oni uvek bili pod srpskim kraljevima i pre Nemanjića i pod Nemanjićima. I još jednu stvar. U srednjovekovnoj državi Nemanjića Albanci su imali privilegovani položaj. Zahvaljujući tome što su bili dobri borci, nisu imali nikakvih metovskih obaveza. Imali su privilegije u tom smislu. I to je u albanskoj nacionalnoj tradiciji sačuvano. A šta vi mislite o Ibrahimu Rugovoj? On sad ne živi, ali da li imate neki utjecaj? Pa mi smo se jednom seli na nekoj skupštini koji je udrženje književnika Srbije 80. godine održalo u Beogradu, ali smo se tako samo upoznali dve, tri reči, promenili i ništa više. Dakle, ne bih mogao lično o njemu da govorim kao čoveku. Ali treba imati u vidu da je on ipak bio pristavljica jedne miroljubive opcije u kojoj nije uspeo do kraja da se održi, i nažalost došlo je do tog data. Mi smo, kad smo mi srpski radikali bili u vladi Srbije, neprekino insistirali da se drže pregovori. Naša delegacija je neprekino putovala za Kosovo i u Prištini uzalu čekala albanske pregovarače. Mi smo hteli da se nađe mirno rešenje koje će zadovoljiti maksimum interesa Albanaca i maksimum interesa Srbije kao suverene države. Sada u Prištinu su vlasti e, premijer, također oni drugi ministra su e, bivši komandiri OVK. Da li vi poznajete Hašima Hlačije i šta vi mislite o njemu i ovi e, što su sada na vlasti, što su bili komandira OVK? Ne, ja Tačija ne poznajem, ali poznajem njegovog zamjenika, podpredsjednika Limaja, ne znam da li je još na toj funkciji. I U Hagu sam upoznao Ramuša Haradinaja i još nekoliko albanaca koji su bili optuženi za ratne zločine, a i neke sam upoznao koji su bili osuđeni za nepoštovanje Haškog tribunala. Koji ste ti? To su bili Haračija i Morina. I kako je bio taj odnos među vama? Pa čisto ljudski, onako korektan. Nikada među nama nije bilo nikakvih sukoba, svi smo i tamo živjeli u ubeđenju da smo se borili za svoj narod, za interese svoje nacije. I apsolutno nikad nijednog incidenta nije bilo na relaciji između Srba i Albanaca. Ako je bilo incidenata, bilo je među samim Srbima, znate, a između Srba i Albanaca nikad nije da. Znači, vi ste siguran da, da će jednog dana opet, e, bit ćete novi premijer Srbije, na primjer? Pa da li ću ja biti novi premijer Srbije, možda ću pre toga umreti, ali u svakom slučaju sam siguran da će Srpska radikalna stranka doći na vlast. Ali nije došla do sada? Pa nije došla do sada, ali će doći. Dolazi, tek dolazi vreme srpskih radikala. Zašto ste tako sigurni u tome? Pa siguran sam u snagu naše ideologije, u racionalnost našeg političkog programa, u promišljenost našeg ekonomskog i socijalnog programa i pre svega na našu, u našu spoljno političku orijentaciju prema Rusiji. Vaslav Šešer, hvala ti Hvala vama.